un petit parcours ce soir à Nîmes. Vous voyez, il y a Brudy l'exploratrice, euh, qui filme aussi. Donc voilà, on passe sous la structure. Et après, vous allez euh, suivre euh, tout ce qu'on a pu vous faire voir ce soir. petit parcours qui dure 45 minutes. Voilà. Allez, c'est parti. si Die famille Oh, die famille weet het niet. Ik Ik heb het Я перед тем, чтобы отменить, как гриль, как раз не Озеро Пылер, je suis souvent comme ça. Moi, derrière, pour Allez, je disais, ce qu'il va rentrer Quand ce qu'il va rentrer Il y a eu ce jour, je marchais dans la rue. Et là, ça ressemblait à un un autre. Juste il Je me souviens avoir ah, d'abord regardé sur mon téléphone. au moment où... the shadow of night, the one who brushes against the walls. If you curse, make nerves, I want to tell you. I go bananas, goodbye. In a fearful pet, our wolf steps reason down the pavement. If you accept that we cross in silence, watch out, we'll occupy space. I won't be the shadow of night, the one who brushes against the walls. If you burst to make I'm I won't step reason on the pavement. If you accept that cross in silence, watch out. Thank you.